Normalment una persona treballadora fa al voltant de 1.840 hores anuals. Nosaltres actualment estem treballant 2.696 i es volen fer treballar 3.168 guàrdies, o sigui, perdó, hores. Eh, això comporta una falta de seguretat total a la feina. El que volem és que ens, ens treguin aquest pla de treball i tornar al pla de treball anterior, que era més, més sensat. Inclús ja aquest ja s'accedia d'hores, i el que no podem tolerar és que es facin més hores encara de les que, de les que en fèiem.